はい、どうもこんにちは。金子でございます。ということで、 <coughs> えセカンドチャンネルなんですけども、タイトルでちょっとびっくりした方もいるんじゃないでしょうか。担当直入に言うと、引っ越しをしていました。まあ、最近引っ越したわけではなくてですね、どうだろう、1年半ぐらい前から正直引っ越しはしていましてですね、登録者で言うと20万人、30万人ぐらいの頃ですかね。Twitter とかツイキャスとか来てくれる方だったら、 まあ、多分知ってるよって感じだと思うんですけども、まあ、動画でこういう風に言ってないなと思いましたので、今日はなんとなくね、それをちょっとセカンドチャンネルで、あの、喋っていきたいなと思います。引っ越しした理由とかね。いつも魚さばいてる部屋なんですけど、まあ、あそこが僕のメインの家なんですよ。あの土壁の風情のある感じを見てもらえばわかると思うんですけど、まあ、田舎の家なんですよ。結構田舎でして。チャンネル開設してからずっとあのキッチンで動画撮ってきてるんですけども、 そのやっぱりあの僕の気まぐれクックのチャンネルあの雰囲気はやっぱあのキッチンでしかできないなってことでずっとあのキッチンね今も撮影してるんですけどもじゃあなんで引っ越したかというとですねいっぱい理由はあるんですけど、まあ、ざっと3つ理由がありますで1つ目の理由なんですけどありがたい話でこう出演イベントとか、まあ、いろんなお仕事で、まあ、東京だとか大阪だとか、まあ、北海道沖縄いろんなとこに行く機会が増えたんですよね でその時にあの田舎の家だと交通のアクセスがねとっても悪いんですよね、まあ、なんで今のこの家結構あの交通のアクセスがいい場所に建ってる家なんですけども、まあ、こういうとこに引っ越しましたフットワーク軽く移動できるのでねそういう理由で引っ越ししたのが一つとで2つ目はですね僕一人で YouTube をやってるとですねやっぱりこの何て言うんだろうなモチベーションというかこうなんだろう うん難しいなどっちどう説明したらいいのかな浮き沈みが激しいんですよねやるときはもうやるでサボるときはめちゃめちゃサボっちゃうんですよねでもそれ何でかなって考えたんですよ撮影するところと編集するところ2つに分けて毎日仕事みたいに撮影のところに行って撮影するで戻って編集するっていう生活を送った方が こうなんだろう、まあ、仕事じゃないですけど、まあ、ダラダラしないのかなと思って、まあ、要するにいつも撮影してる場所があそこが会社ですよねでここが家会社に出勤して会社で仕事して、まあ、仕事撮影ですね撮影してで家に帰って編集するとこういうふうに撮影と編集の空間を分けることによって自分の生活の中にすごくメリハリがついて効率が上がったんですよね確実に動画もたくさん作れるようになりましたし うん、生活リズムもとっても良くなりましたその理由が2つ目で3つ目の理由これが結構ね僕にとっては大きな引っ越しした要因の一つなんですけど僕食べ歩きとか飲み歩きとかが結構好きなんですよで撮影してる方の家の近くだともう本当にね店がもう数えるぐらいしかないんですよもう両手で数えれるぐらいしかないんですよねそんなにもないか片手ぐらいか 本当少ないんですよちょこちょこと地元の飲み屋さんをまあこう食べ歩き飲み歩きしてたんですけども本当にこうありがたい話である程度知名度がついてくるとですねどういうことが起こるかと言いますとお店で1人でご飯食べてたりお酒飲んでたりするとどこからこう噂が流れるのか分かんないですけどよくいるぞってこう地元で言われ出すんですよね気まぐれクッーあそこによくいるみたいな僕1人でご飯とか食べてる最中に こう指さされたりだとかこう盗撮されたりだとかするのがもうすごく嫌で、まあ、好きな人なんていないと思うんですけど、まあ、ただこういう仕事してるんで、まあ、そういうのがあるのはもう当たり前なんですよ、まあ、それだけ知名度がついたってことで喜ばしいことではあるんですけどもやっぱり僕も人間なのでねちょっと嫌な気持ちになるんですよプライベートの時間だしねまあでもこういう仕事してる以上はもうこんなもん仕方ないむしろありがたいことだと考えてじゃあどうしたらいいのか飲み屋さんを変えればいいとで飲み屋さんが近くにないんだったら 住んでるところ変えればいいよねっていうことで、まあ、引っ越しましたこれが3つ目の理由ですねこの3つ目がね一番でかいかな僕のこの引っ越した理由の中の理由としては今住んでるところの周りは結構お店屋さんあるんですけどもいろんなやっぱお店屋さんで食べ歩きするとすごくこう例えば盛り付けだとかあとあこういう料理もあるんだとかとても勉強になるんですよね僕も料理学校出たわけでもないし料理の修行したわけでもないので本当にど素人なんですよ うん、だからそういう食べ歩きっていうのがとっても刺激になるし勉強にもなるんですねじゃあトラはどうしてんの両親もあそこの家に住んでまして両親が見てくれてますし僕もほとんど毎日向こうの家には撮影で帰ってるんでよしと可愛がってます、まあ、うちのトラは結構お外にも友達と遊びに行ったりする子なのでねなんでこっちの家にはちょっと連れてこれないんですけども、毎日ちゃんと遊んでおりますので 大丈夫です。こっちはね、完全に僕の趣味の家になってます。で、あとこうね、ちょっとこういう風に見えてるんですけど、僕、カードをコレクションするのがね、すごく好きで、こういうね、カードコレクションも、まカードコレクションとか、こうドラクエも好きで、ドラクエのフィギュアとかも、この辺の紹介はまあ、ちょっと時間かかっちゃうんでね、また次の動画でしたいと思います。ということで、今日はね、引っ越ししてましたよっていう動画でした。ご視聴ありがとうございました。